ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ቆንጆ የፓስቲ ወይም የብስኩት አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሶስት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ ሰሊጡ ነጩና ጥቁሩ አንድ ላይ የተቀላቀለ ሰሊጥ ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር አስገባና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ትንሽ ቫኔላ ለሽታ አደርጋለሁ። ቫኔላውን ብትተውትም ችግር የለው። ካለ ቫኔላውን መስራት እንችላለን። ሩብ ኩባያ ዘይት ወይም አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት እናንተ ከፈለጋችሁ በዘይቱ ፋንታ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቀቤ አቅልጣችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ሩብ ኩባያ እርጎ አድርጋለሁ። እርጎ ያለቀ ስለሆነ የቀረውን ሁሉንም እንዳለ አስገብቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህላል አንድ ኩባያ ወተት ለብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን አደርግና ወተቱን እንዳለ አላስገባውም። የተወሰነውን ወተት አደርግና መጀመሪያ በሹካ አዋህዳቸዋለሁ። ከዛ በእጄ ሽታ አድርጌ ያቦከዋለሁ። ወተቱን ሁሉንም አንዴ ካደረግነው ሊጡን ስለሚያቀጥንብን እርጎም ስላለ አንድ ላይ እያየን እንዳስፈላጊነቱ እያደረግን እሽት አድርገን እናቦከዋለን። ሊጡን ሽት አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት ከሀምሳ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ማቱ ሊያደርግና እንዳምጬና ሶስት ማዕዘን ቅርጽ ሰጥቼ ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ ዳምጬና ሶስት ማዕዘን ቅርጽ ሰጥቼ አስተካክየዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ እሳቱን ከፍ አድርጌ ጠጀዋለሁ። ዘይቱ በደንብ ከሞቀልኝ በኋላ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ እጠብሳቸዋለሁ። ዘይቱ በደንብ ግሏል። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ሶስት ማዕዘን ቆራርጬ ያዘጋጇቸውን ሊጦች አንድ ባንድ አስገባና እጠብሳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ጠብሼ ጨርሻለሁ። ፓስቲዎቹን ከጠበስኩ በኋላ ቀጥታ እያወጣው paper towel ላይ ያደረግኳቸው የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ ጋዜጣም ላይ ቢሆን አድርገን ዘይቱን ማውጣት እንችላለን። ለልጅ ለአዋቂ ቁርስ በጣም ቆንጆ የፓስቲ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እኛ በሀገራችን ሻይ ለቁርስ በዚህ መልኩ ተመግበኗል። ለመክሰስም በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው